कोई स्ट्रिंग पाइथन में पॉलिंड्रोम है या नहीं इसको पता करने के लिए एक छोटा सा कोड यहां पर लिखा गया है आप देख सकते हैं इस कोड को और यहां पर मैंने लिखा है मलयालम ये देख सकते हैं ये मलयालम लिखा हुआ है और अब हमें ये पता करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए पैलिंड्रोम होता क्या पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आप चाहे राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पढ़ते हुए चले जाइए दोनों ही कंडीशन में नाम सेम होगा जैसे यहां पे देखिए अगर मैं इसको यहां से पढ़ता हूं M A L A Y A L A Y A L A M तो ये मलयालम लिखा हुआ है सेम यही कंडीशन राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं तो M A L A Y A L A M Malayalam इधर से भी मलयालम है इधर से भी मलयालम है इस तरह की चीजों को पॉलिंड्रोम बोला जाता है इस तरह के स्ट्रिंग को पॉलिंड्रोम बोला जाता है अब इसको अगर मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को तो ये ट्रू में आंसर हमें देगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे देखिए ये अभी फॉल्स दे रहा है फॉल्स दे रहा है दिख रहा है फॉल्स क्यों दे रहा है फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पे ये हमने कर दिया है स्मॉल तो अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूं m को कैपिटल कर देता हूं और फिर यहां पर इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये ट्रू में आंसर हमें देगा तो ये देखिए ये ट्रू में आंसर आ रहा है यानी कि ये पैलिंड्रोम है ठीक है